Cela ne vous aura sûrement pas échappé depuis quelques années, et d'autant plus sous l'effet de la pandémie, le vélo fait un grand retour parmi les modes de déplacement préférés des citoyens. Mais en tant que consultant, il me semble qu'il y a encore un angle mort trop peu étudié dans cette grande dynamique le duo entre le vélo et le train. Afin de sensibiliser sur ce sujet, j'ai décidé de me rendre dans le territoire le plus en avance du monde sur cette thématique, les Pays-Bas. Une immersion durant laquelle j'ai testé, utilisé, usé nombreuses selles, fauteuils de train et je ne sais combien de tourniquets en gare. Une véritable exploration durant laquelle j'ai pu rencontrer des expertes et experts du sujet, mais aussi tester les innovations de demain. C'est donc un nouvel épisode de Mobility Explorer, inédit de par son contenu et son format, que je vous propose. Au cours de l'épisode numéro 1, nous aborderons la stratégie des Pays-Bas concernant l'intermodalité vélo et train, notamment au travers du regard de chef de projet de NS Station, ainsi que plusieurs experts du réseau ferroviaire. Au cours de l'épisode numéro 2, nous aborderons le stationnement vélo en gare, sous l'angle de l'ergonomie, de l'accès ainsi que de la prise en compte des évolutions récentes du monde du vélo. Au cours de l'épisode numéro 3, je vous ferai découvrir le vélo partagé OV-FITS. Nous reviendrons sur la genèse de cet incroyable objet et verrons en quoi, malgré son succès, il doit faire face à de nouveaux défis, notamment technologiques. Au cours de l'épisode numéro 4, nous évoquerons le rôle des technologies pour connaître l'offre vélo plus train, fluidifier l'accès, mais aussi pour imaginer le système de paiement de demain. Enfin, lors du cinquième et dernier épisode, nous proposerons une étude de cas dans les gares d'Utrecht Centrale, Amsterdam Centrale, Muderport, Amstel et Delft. Vous l'aurez compris, c'est une web-série que nous vous proposons, composée de cinq épisodes, diffusée dès le mois de février 2022. Une exploration qui sera complétée d'un contenu numérique complet et payant pour les clients souhaitant aller plus loin.